Hello my gorgeous friends on the internet. Mana bugun sizlar bilan ajoyib va sizlar uchun foydali inglizcha so'zlarga boy hikoya tarjima qilamiz. Xo'p, bugungi hikoyamiz ekraningizda ko'rib turganingizdek a serious case, ya'ni jiddiy holat yoki jiddiy voqea, jiddiy hodisa deb tarjima qilishingiz mumkin. Xo'p, avval hikoyada ba'zi bir sizlar uchun foydali bo'lgan inglizcha so'zlarning tarjimasini ko'rib o'tib ketamiz. Э, bu sizni hikoyani tushunishingizga ham oson bo'ladi va bir qancha siz o'zingiz uchun foydali bo'lgan inglizcha so'zlarni o'rganib olasiz va keyin hikoyani tarjima qilamiz video so'ngida esa bitta bonus savolim bor ya'ni grammatika bonus savol beraman ho'p qani bo'lmasam boshladik avval so'zlarni ko'rib chiqamiz hikoyada siz uchratishingiz mumkin bo'lgan so'zlar quyidagilar birinchisi afraid of afraid of dan qo'rqqan biror nimadan qo'rqqan afraid of afraid of unusual unusual noodatiy I don't mind I don't mind qarshi emasman degani I don't mind qarshi emasman as long as as long as as long as agar toki xuddi if boru inglizchadagi mana shunga uh, qisman to'g'ri keladi as long as especially especially asosan furry furry tukli mo'ynali degani furry get rid of get rid of dan qutulmoq dan qutulmoq get rid of brave brave jasur qo'rqmas slide slide sirpanmoq ho'p bu so'zlarni e, videoni to'xtatib bir o'zingiz ham ma'nosini ko'rib chiqing va hikoyani tarjima qilib ketayotgan paytimizda bu so'zlarni qanday ishlatilishini va e, ma'nosini ham yaxshilab o'rganib olishingiz mumkin qani bo'lmasam hikoya tarjima qilishni boshladik <clears throat> I have a friend who is afraid of spiders. I have a friend who is afraid of spiders. Hop, I have menda bor a friend, bitta do'st. Meni bitta do'stim bor. Who kimki deyapti? Who is afraid of spiders? Uh, kimki qo'rqadigan o'rgimchaklardan. Ya'ni meni o'rgimchaklardan qo'rqadigan do'stim bor deyapti. I have a friend who is afraid of spiders. This isn't very unusual. Mm -hmm. This isn't very unusual. Bu deyapti. Isn't is not. Uh, bu emas. Very judayam unusual, noodatiy. Ya'ni bu judayam noodatiy emas. A lot of people are afraid of spiders. A lot of people are afraid of spiders. A lot of ko'pgina people odamlar are are afraid are afraid of dan qo'rqadi nima? spiders o'rgimchaklardan. Demak, ko'pgina odamlar o'rgimchaklardan qo'rqadi. I don't really like spiders much myself. I don't, I do not really like spiders much myself. Men deyapti. Men uh, really, uh, really, uh, really like. I don't really like. Men to'g'risi yoqtirmayman deyishingiz mumkin mana to'g'risi degan ma'noda tarjima qilish mumkin really yoki chindan ham men chindan ham yoqtirmayman yoki men to'g'risi bu yerda man to'g'risi bu menga to'g'risi bu yoqmaydi desangiz shunda i don't really like it i don't really like it mana shu holatda aytishingiz mumkin hop menga to'g'risi yoqmaydi deyapti men to'g'risi yoqtirmayman yoki spiders o'rgimchaklarni much judayam myself men o'zim men o'zim o'rgimchaklarni judayam yoqtirmayman deyapti judayam yoqtirmayman unchalik yoqtirmayman yoki I don't mind them I don't mind them if I see them outside in the garden Mhm. I don't mind qarshi emasman them them ularni ularga men ularga qarshi emasman I don't mind them if I see them if agar I men see ko'rmoq them agar uh, them ularni agar men ularni ko'rsam outside tashqarida in the garden in ichida garden uh, bog' ya'ni bog' ichida ko'rsam tashqarida bog' ichida ko'rsam agar men ularni tashqarida bog' ichida ko'rsam ularga qarshi emasman as long as as long as toki yoki agar they're not too big mm -hmm. they're not too big toki ular yoki agar ular Э, emas deyapti too big too judayam big katta judayam katta bo'lmasa agar ular judayam katta bo'lmasa demoqchi э, men men ularni agar э, agar ularni tashqarida bog'da ko'rsam ularga qarshi emasman agar deyapti agar ular judayam katta bo'lmasa mhm, as long as they're not too big But if one comes in the house, but if one comes in the house, mm -hmm. ammo, but ammo, if, agar, one, bittasi, bitta deyapti, comes in, ichkariga kelsa, the house, uy ichkarisiga, ya'ni uyga. Uy ichiga, agar, lekin, agar uy ichiga bittasi kirsa, birortasi kirib qolsa, deyapti, especially asosan if it's one of those really big spiders with furry legs and little red eyes. Mm -hmm. Uzun gap ekan bu. Especially asosan if agar it's one of those. Mm -hmm. One of those degani hmm, o'shalardan biri yoki o'shalarning biri deyishingiz mumkin. One bitta of ning those uh, o'shalar demak o'shalarning biri agar asosan agar uh, o'shalardan biri yoki o'shalarning biri really chindan ham deyapti big spiders big spiders big katta spiders o'rgimchaklar uh, with bilan furry legs uh, mo'ynali oyoq ya'ni uh, tukli yungli yoki mo'ynali legs legs oyoqlar E, oyoqlari bilan and va hop and little red eyes va kichik red qizil eyes ko'zlar ko'zlar mm -hmm. especially asosan if it's one of those really big spiders with furry legs and little red eyes agar asosan agar ular o'sha o'sha qaysi deyapti chindan ham katta mo'ynali ya'ni tukli oyoq oyoq oyoqlari bilan o'zbek tili yaxshi chiqmayapti tukli oyoqlari oyoq oyoqlari va mm, kichik qizil ko'zlari borlaridan biri bo'lsa mhm, biri bo'lsa asosan o'sha asosan tukli oyoqlar tukli oyoqli va e, kichik qizil ko'zlari bor laridan biri bo'lsa nima keyin then I go huge and I try get rid of it mm -hmm. and I try to get rid of it huge hop then keyin deyapti yoki o'shanda I go I go huge. bu yerda endi I go uh, yich degani bu ya'ni qanaqa his qilishini anavi qilyapti aytyapti ichingizda hop shunaqa hasharot ko'rsangiz g'alati bo'lib ketasiz ana shunday holatda deyishingiz mumkin vu deb mana shu holat demak uh, inglizchada endi bu hech deyapti i go hech ya'ni men shunaqa deyman deyapti i go bu yerda go bormoq emas endi i go shunaqa his qilaman shunaqa deyman shunaqa bo'lib ketaman deyishingiz mumkin i go huge and va i try men harakat qilaman to get rid of it mm -hmm. get rid of qutulmoq a qutulmoq yoki o'sha biror nimadan biror nimani tashlab borib olib tashlash olib tashlab qutulmoq get rid of it undan uni uni olib tashlayman undan qutulaman deyapti ho'p endi gapni to'liq hammasini tarjima qilib chiqaylik mana shu uzun gapni But if one comes in the house, especially if it's one of those really big spiders with furry legs and little red, red eyes, then I go huge and I try to get rid of it. Mm -hmm. Lekin agar bittasi kirib qolsa uy, ichiga asosan asosan mo'y mo'ynali mo'ynali oyoqlari va kichik qizil ko'zlari bor o'rgimchaklardan o'sha katta o'rgimchaklardan biri bo'lsa chindan ham katta o'rgimchaklardan biri bo'lsa dan keyin men o'sha deb uy deyman uy bo'lib ketaman va undan qutulishga harakat qilaman usually odatda I'll use a brush to get rid of the spider. Mm -hmm. Usually, odatda I'll, I'll, I will, I will ni qisqartirilgan shakli I'll use men foydalanaman a brush mm -hmm. a brush anaqa nima deydi cho'tka a brush to get rid of the spider Э, get rid of qutulish qutulish uchun deyapti to get rid of qutulish uchun the spider o'rgimchakdan demak odatda o'rgimchakdan qutulish uchun men cho'tkadan foydalanaman i will use kelasi zamondagi willni i'll use deyapti but ammo if i feel brave then i'll put a glass over the top of it mm -hmm. but ammo if I feel if I feel agar I mean feel his qilmoq agar men his qilsam deyapti brave brave qo'rqmas e, jasur jasoratli agar men o'sha jasoratli his qilsam ya'ni qo'rqmasam deyapti men qo'rqmasam e, then o'shanda I'll put I'll put. I will put. Eh? Kelasi zamonni qisqartirilgan shakli. I will, I'll. I'll put. Men qo'yaman. Put qo'ymoq. A glass. Glass. Stakan. Over the top of it. Mm -hmm. A glass over the top of it. Over the top degani ustiga. ha? Ustiga. Top. Over. No bo'ylab. Biror nimani e, biror nimani ustiga shundoq qo'yib biror nimani olib kelib qo'ysangiz o'sha narsa ana shu holat over bo'ladi. Over. Bo'ylab. over over the top of it top o'sha tepasi uh, over the top of it uning ustiga demak uning ustiga uh, stakan qo'yaman slide a piece of paper under the glass and then take it outside mm -hmm. slide a piece of paper under the glass and then take it outside slide degani surmoq eh? birormani surmoq slide yoki sirpanmoq sirpantirmoq slide sirpanmoq sirpantirmoq yoki birormani mundoq masalan varoqni stol ustida shundoq boshqa joyga sursangiz o'sha yer, e, yerdan olmasdan sursangiz ana shu narsa slide bo'ladi slide slide a piece of paper a piece of paper e, qog'oz bo'lagi piece bo'lak of ning paper qog'oz qog'ozning bo'lagi qog'ozni bo'lagini suraman deyapti sirpantiraman under tagiga under tagiga the glass the glass hmm, glass o'sha e, stakan stakanni tagiga suraman qog'oz bo'lagini deyapti and then va keyin and then va keyin va so'ng so'ngra take it outside hmm, take biror nimani hop olib bormoq take olib bormoq yoki olmoq take it outside outside tashqarida tashqariga olib chiqaman tashqariga olib chiqaman mhm. ho'p mana do'stlar endi grammatika savolimizga keldik mana shu gapni ya'ni agar sen yaxshi bo'lsang men ham yaxshi bo'laman mana shu gapni Hmm, hozirgi hikoyada o'qigan foydalangan qaysidir ibora yoki grammatikalarimiz bor va shularni hozir tushuntirib o'tdim yaxshilab eslang yoki videoni orqaga qaytarasizmi shundan foydalanib mana shu gapni tarjima qilishga harakat qiling ya'ni kommentariyada tarjimasini yozib qoldiring men kommentariyalarni o'qiyman va to'g'ri yozganlarga albatta like tugmasini bosaman gapimiz demak agar sen yaxshi bo'lsang men ham yaxshi bo'laman yaxshilab e'tibor bering bu yerda kalit so'zlar bor ularni biz hikoyada ishlatdik hikoyada tarjima qilib ketdik ho'p mana do'stlar shu bilan bugungi darsligimiz so'nggi bo'ladi umid qilamanki bu sizlarga ma'qul keldi agar yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang va kanalga ham qo'shilmagan bo'lsangiz kanalga qo'shilishni ham yodingizdan chiqarmang keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling